Թմբաշպիել, օրինակի համար, որ ալեմ, ամենից առաջ, գանիշտ, բնավ ոչ, այն բիշին, մի քիչ, դաս հայստ, դա նշանակում է, Այն փա, մի քանի, մեա ալս, ավելի քան, սոգենենտ, այսպես կոչված։ Իմ հյա տարվա մեջ ունդ սովայթը եւ այլն։ Նիշնու զոնդանաուղ ոչ միայն այլև։ Ունթը անդեղեմ, մասնավորապես։ Էրստմալ, սկզբում։ Վեդը նող, ոչ ոչ էլ։ Իմ ղամն, շրջանակում։ Սովաս, դրա նման։ Սովոլ ալսաուխ, ինչպես այնպես էլ։ Էբենսո վի, այնպես ինչպես։ Ամ էնդե, վերջում։ Ինդե ղեգել, սովորաբար։ Քենեն լեռնեն, ծանոթանալ։ Իմ մոմենտ, այս պահին։ Entweder oder. Կամ կամ. Keine Rolle spielen. Դեր չխաղալ. Zum Teil. Մասամբ.